καλσόν. το καλσόν. Ευτυχώ έχω εγγύηση. Τα αυθεντικά αντικυταρρυδικά καλσόν με τα τρία χρόνια εγγύηση, σήμερα και με 50% έκπτωση. emana.gr, κάθετο τέτα.